percibo en la atardecer Limpio el espacio y lo que habita en él Como es adentro, afuera Y no diré hasta luego si no nos veremos y no diré te quiero si no si no no lo siento sonrisa revela tus paisajes. Winter has come.